Thank you. Hello guys guys आज की वीडियो में आपका स्वागत है सबसे पहले हम एक पेपर लेंगे उसको सेंटर हाफ में से कट कर लेंगे और किसी भी चीज़ की मदद से हमें पेपर को रोल कर लेना है ठीक है उसके बाद हम गम की मदद से इसे चिपका देंगे उसके बाद इसी तरह के हमें कम से कम पचास पीस बनाना है पचास से साठ मैं पहले से बना चुका हूँ और उनको मैंने कलर कर लिया ये मैंने पीस ब्लैक कलर कर लिए थे इनको ठीक है और उसके बाद आपको फिर से न्यूज़पेपर लेना और इसको ऐसे फोल्ड करना और इसको किसी भी चीज़ की मदद से जैसा कि ये रोल कर लेंगे उसके बाद इसको टेप की मदद से यहाँ चिपका लेना ठीक है ऐसे ठीक है उसके बाद हमें गट्टे का एक पीस लेना और एक सीढ़ी मार्किंग करके इसको कट कर लेंगे इसके हमें पीस बनाने हैं तीन ठीक है टू हम पहले से किए हुए हैं ठीक है अब इसको हम साइड में रखेंगे जैसा कि हमने पहले बनाया था ये वाला मैंने इसको इसके सेंटर में रख के ग्लू गन की मदद से इसको मैंने जोड़ दिया था ठीक है और इसको पेंट कर दिया था ब्लैक और बनने के बाद ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा ठीक है इसके ऊपर मैंने येलो कलर की वॉम कलर की स्टिप लगाई है एलईडी स्टिप और इसको मैं पावर दूंगा नाइन वोल्ट की बैटरी से ठीक है अब इसको रखते हैं हम साइड में इसकी लेंथ इनकी बराबर हो ठीक है तो उसके बाद क्या करना है आपको कोई सा भी थ्रेड लेना है और इनको बांध लेना है जैसे कि मैंने यहाँ बांधा हुआ है मैं भी आपको दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर गांठ लगानी है बस और कुछ नहीं इसको इसके ऊपर बराबर कर रख के बस यहाँ से कांठे लगाते जाना एक के बाद एक के बाद एक ठीक है इस तरफ भी ऐसे ठीक है तो आपको एक के बाद एक के बाद एक सभी स्टिक को ऐसे जोड़ लेना है धागे के साथ ठीक है तो मैंने पहले से थोड़ा बना के रखा हुआ है ये देखिए बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है ये मैंने थोड़ा ऊपर नीचे किया हुआ है आप चाहें तो जैसे कर सकते हैं उसके बाद कैंची की मदद से हम इसकी वायर को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे ठीक है बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा इसको हम होट ग्लू गन की मदद से यहाँ से सील कर देंगे ताकि ये टूटे नहीं उसके बाद हम बाकी का कंप्लीट कर लेंगे सारा बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा ये मैंने नाइन वोल्ट की बैटरी ऊपर ही प्लेस कर दी है